В остальных кранах давление, как и в первом. Это первый. И открытый пятый. Пятый подает воздух сюда. Температура вроде как стабильно, поднимается, спускается. Частота 11-15. Это где-то около часа, полтора пытались его разжечь. Вроде как добились качественного пламени. химии особо нет. Мейл. Подачу воздух полностью закрыли заслонку. Почти открылась. Сейчас чуть-чуть закроем. Посмотрим, что изменилось. Ну, не тухнет, воздух меньше просто. стало точно. Приоткрой чуть-чуть заслонку. На воздухе. С той стороны. Потихонечку. Добавим воздуха. 很幼吃。